Hai guys, di video hari ini aku mau bagi-bagi tips dengan kalian yang mau belajar di Jerman. Jadi, di 5 tips yang akan aku berikan di video ini adalah tips buat kalian yang udah yakin bahwa kalian mau sekolah di Jerman, tapi mungkin kalian masih cari-cari informasi penting yang mungkin kalian belum tahu tentang sekolah di Jerman. Tips pertama yang aku mau bagikan ke kalian adalah untuk research tentang sekolah di Jerman. Aku tahu ini mungkin akan sangat obvious atau mungkin sangat gampang dan mungkin kalian sudah melakukan hal ini. Tapi jujur 6 tahun lalu, waktu aku memutuskan aku akan berangkat ke Jerman untuk kuliah, aku the only research that, that I did is, is research yang gampang banget di Google atau nanya-nanya ke saudaraku. Dan menurutku ini kurang lengkap karena ujung-ujungnya waktu aku sampai ke Jerman banyak banget hal-hal yang aku sama sekali belum tahu sebelum aku berangkat ke Jerman. Jadi sekarang udah banyak banget orang-orang yang tinggal di Jerman bagi-bagi pengalaman mereka di YouTube seperti aku atau di blog dan menurutku ini adalah media yang sangat berguna untuk kalian yang masih di Indonesia dan kalian yang sedang mencari informasi untuk sekolah di Jerman dan tentunya kamu juga bisa mendapatkan informasi ini bukan hanya dari internet eh, setahu aku sudah banyak organisasi di Indonesia yang membantu kalian seperti contohnya waktu aku belajar bahasa Jerman di Indonesia aku belajar di Goethe Institute di Jakarta mereka juga ada seperti a consultant yang bisa membantu kamu kalau kamu ada pertanyaan kalau kamu masih bingung dan aku sangat rekomendasikan kamu untuk menggunakan service ini karena mereka akan sangat membantu mereka mempunyai banyak informasi yang mungkin informasi yang kalian belum punya sekarang Tips kedua yang aku mau bagi ke kalian adalah untuk belajar bahasa Jerman dan belajar dalam kelas yang intensif. Waktu aku mau berangkat ke Jerman 6 tahun lalu, aku sempat mikir bahwa aku sebenarnya nggak butuh belajar bahasa Jerman karena kuliahku juga akan dalam kuliah bahasa Inggris dan kebanyakan murid-murid yang ada di kuliah aku ini adalah murid yang internasional jadi sem semua conversation atau semua semua pembicaraan kita juga akan dalam bahasa Inggris tapi aku akhirnya uh, memutuskan untuk belajar bahasa Jerman sampai level B1 dan aku sama sekali nggak nyesel uh, dalam keputusan ini karena menurutku walaupun kuliah kamu mungkin bukan bahasa Jerman tapi sangat penting bahwa kamu bisa dalam berbahasa Jerman karena kamu akan pergi ke negara yang baru untuk kamu dan menurutku sangat penting bahwa kamu bisa berbicara di negara yang kamu tinggal. Kalau misalnya kamu tinggal di kota besar seperti Berlin atau Munich atau Frankfurt, mungkin kamu mikir kamu juga nggak butuh ini karena kebanyakan orang yang tinggal di kota itu adalah orang yang internasional dan mereka pasti bisa berbahasa Inggris dan ini benar. Kebanyakan orang di Jerman pasti bisa berbahasa Inggris, tapi aku sangat rekomendasikan ke kamu untuk ngambil kelas bahasa Jerman walaupun cuma sampai level A1 jadi level A1 itu adalah level yang paling rendah tapi aku sangat rekomendasikan karena pasti kamu butuh waktu kamu tinggal di Jerman dan yang kedua adalah untuk mengambil kelas yang intensif. Karena menurutku, kalau kamu belajar bahasa baru, dan apalagi kalau kamu udah lumayan dewasa, karena setauku emang anak kecil itu mereka belajar bahasa lebih cepat daripada kalau kamu sudah dewasa. Jadi waktu aku belajar bahasa Jerman itu aku sudah umur 16 tahun, 16 atau 17 tahun dan aku ngambil ngambil kelas yang intensif. Jadi kelasnya itu setiap hari Senin sampai Jumat seingat aku dari jam 9 sampai jam 2 jadi bener-bener um, intensif atau bener-bener full time dan aku sangat rekomendasikan ini karena dengan kamu belajar intensif kamu akan lebih menyerap bahasanya lebih cepat kamu akan latihan lebih banyak dengan gurunya, dengan teman-teman di kelas kamu, dan kamu akan belajar bahasa yang lebih cepat. Poin ketiga yang aku mau bagi ke kamu adalah untuk jangan takut ganti kalau kamu merasa nggak cocok. Jadi yang aku maksud adalah, kalau misalnya kamu udah yakin, kamu mau kuliah ke Jerman, kamu udah mulai cari-cari informasi di internet, tanya teman, mungkin tanya Eh, organisasi yang bisa membantu kamu dan kamu mulai mendapatkan perasaan bahwa sepertinya kuliah di Jerman tidak akan cocok dengan hidup kamu. Misalnya dari culture-nya, dari gimana mereka mengajarkan pelajarannya, dari bahasanya. Kalau misalnya kamu sudah mendapatkan feeling ini, menurutku kamu jangan takut untuk ganti atau jangan takut untuk mulai mencari alternatif lain. Karena pindah ke Jerman untuk kuliah ini adalah keputusan sangat besar di hidup kamu. Kalau misalnya kamu memaksakan diri kamu untuk berangkat ke Jerman, mungkin karena kamu pikir ini adalah uh, keputusan yang benar walaupun feeling kamu nggak cocok atau mungkin kamu mau uh, mengikuti teman kamu rekomendasi aku adalah jangan takut ganti kalau misalnya kamu nggak cocok karena ujung-ujungnya mungkin kamu nggak akan enjoy dan ujung-ujungnya mungkin kamu akan harus balik ke Indonesia karena kamu tidak cocok untuk kuliah di Jerman. Tips keempat yang aku mau bagi ke kalian adalah untuk melakukan work experience atau internship sebelum dan ketika kamu sedang di Jerman. Dan tips ini sangat penting apalagi untuk kamu yang mau kuliah di Jerman dan kemudian mau juga kerja di Jerman. Jadi ketika kamu setelah kuliah di Jerman, kamu akan mau mencari kerja di Jerman. Dan perusahaan-perusahaan di Jerman ini mereka sangat uh, put their focus on work experience. Jadi kalau misalnya kamu melamar kerja, mereka pasti akan melihat your work experience. Jadi, jadi ketika kamu ada kesempatan, aku sangat rekomendasikan kamu untuk mengambil magang atau mengambil uh, ya work experience atau internship karena ini sangat akan sangat membantu kamu ketika kamu mencari um, pekerjaan setelah kamu lulus kuliah. Tips kelima dan tips terakhir yang aku mau bagi ke kalian adalah untuk melihat kondisi kamu. I personally believe that you know yourself the most. Kamu tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, what you're good at and what you're lacking. Dan menurutku kamu harus menggunakan informasi yang kamu tahu tentang diri kamu sendiri untuk memutuskan bahwa kamu akan kuliah di Jerman atau enggak. Yang aku maksud adalah kalau misalnya kamu tahu kamu adalah orang yang sangat jago dengan bahasa, kamu bisa memiliki atau mendapatkan bahasa mempelajari bahasa baru dalam waktu yang sangat pendek, aku sangat rekomendasikan kamu untuk pergi ke Jerman karena aku tahu kamu tidak akan memiliki kesusahan dalam bahasa Jerman. Tapi on the other hand, kalau misalnya kamu orang yang nggak bisa jauh dari keluarga, nggak bisa jauh dari rumah, mungkin kamu udah pernah ada experience di mana kamu pisah dengan keluarga dan kamu sangat tidak enjoy, kamu sangat homesick, aku mungkin rekomendasikan kamu untuk memiliki atau mencari alternatif lain. Dan ini juga sama dengan um, this style of studying in Germany. Jadi di Jerman itu mereka tidak akan mereka sangat membebaskan kamu untuk melakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak akan memiliki absen, mereka nggak akan ngecek kalau misalnya kamu datang ke kelas atau enggak selama enam bulan mereka nggak akan ngecek hal ini jadi ini juga tergantung dengan kamu kalau misalnya kamu orang yang cocok dengan uh, study style seperti ini, di mana kamu lebih memilih untuk belajar sendiri, mengikuti ritme belajar kamu sendiri, mungkin kamu akan cocok dengan hal ini. Tapi on the other hand, kalau misalnya kamu adalah orang yang benar-benar harus dibimbing, kamu benar-benar harus dekat dengan profesor kamu, atau kamu benar-benar harus um, dibantu untuk membuat kamu fokus, mungkin kamu harus um, bekerja lebih keras untuk ini, atau mungkin ini kurang cocok untuk kamu. Jadi ini benar-benar tentang kondisi kamu. Kamu tahu apa yang cocok dengan kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, dan aku sangat rekomendasikan kamu untuk melihat hal ini ketika kamu memilih untuk kuliah di Jerman atau enggak. Jadi ini adalah video aku hari ini guys. Semoga video ini membantu untuk kalian yang sedang mencari informasi lebih banyak atau kalian yang mungkin lagi mikir-mikir apakah belajar di Jerman cocok untuk kalian atau enggak. Dan kalau misalnya kalian ada feedback atau ada komen, kalian bisa taruh komen kalian di bawah video ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!